chłopcy To prawdziwi faceci, nie martwcie się nasze mamy Mamo proszę, nie martw się Wyjdę z tego bez żadnej skazy Każdy banknot, który mam dziś Pomnożę jakieś siedem razy Ej, siedem razy, ej, siedem razy Ej, siedem razy, ej, siedem, ej, siedem razy ej. Mamo proszę, nie martw się Wyjdę z tego bez żadnej skazy Każdy banknot, który mam pomnożę jakieś siedem razy Ej, siedem razy, ej, siedem razy, ej, siedem razy, ej, siedem razy, ej, siedem razy ej. Mamo, proszę, nie martw się, wyjdę z tego bez żadnej skazy Każdy banknot, który mam dziś, pomnożę jakieś siedem razy Ej, siedem razy, ej, siedem razy, ej, siedem razy